य चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय सूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतनरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय तरातलरुद्राय पातालरुद्राय नम य सच्च साक्षात्कारा शम्भा जनमस्ताम्राय चारुणाय शृङ्गाय च पशुपतये जनम उग्राय च भीमाय नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय नमो हन्त्रे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमशम्भवे जनम यो भवे शङ्कर